मेरे को काम सिखा रहा है हाँ मेरे को ये मेरे को काम सिखा रहा है ये है हल्दी हल्दी इधर बोलते हैं कुरकुम कुरकुम कुरकुम कुरकुम अरबी में बोलते हैं अरबी में हिंदी में नहीं हिंदी में बोलते हैं हल्दी इधर जा रहा है हल्दी लेने जा रहा हूँ इधर कुरकुम लेने जा रहा हूँ ये जबरदस्त है हल्दी वाला कोई सामान हाँ सामान भी एकदम असली असली का तो मैं नहीं कह सकता वाला हुआ माशाल्लाह जी ये हम लोगों ने तरतीब किया देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना कमेंट करके ज़रूर ये दूसरा कंपनी है ये हम लोगों का कंपनी है देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट में आप लोग रफ़ में दिखा ये रफ़ का तरतीब है देखो ये समीर दाल बहुत कुछ है इसमें आप लोग देखो और इन्जॉय करो शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ पर जिसको भी परफ्यूम लेना है ये प्रेस लगा हुआ ऊपर पाँच रियाल का छः रियाल का दस रियाल का ऐसा है ये भी हम लोगों का अलग ही है इसे बोलते हैं अलग ही वाला एक किशमिश दालचीनी गरम मसाला मुशक्ल ये पूरा मुशक्ल है ये भी हम लोगों का कंपनी का जैतून खाने वाला जैतून है ये पूरा ऊपर से लेके नीचे कोई मिर्ची वाला है कोई सादा है कोई कौन सा वाला है कोई कौन है ये भी जो आटा आता है हम लोगों की कंपनी से आता है ये आटा ये पूरा सामान लगा है सल्ले में इसको सल्ला बोलते हैं यानी पता बॉक्स बॉक्स उधर सल्ला बोलता है ये तूना है तूना मच्छी का जुबना अलावा जुबना की अंडा बेटा आज इसको तुरशी बोलते है ख्यार तुरशी ख्यार मकदूस यह है ओके खुदा हाफ बाय बाय इन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया